где живешь? В какой в стране кетчуп? Нашла. Соус кетчуп. Чай, сахар есть, и то хорошо. Чай, сахар Чай, есть. Сахар есть. Сахар есть.